Đạo chính წეჭ 25 რეის ამ როლი შევავსა ყველა space space Grace Monk, I'm a wave man She'll say people, people Bitch, stay calm, stay calm You're not the buzz rips, way Tu shini goku amere to mats lips, hey Ola me hindo sak mes Ti chia kutip slow dips Royal flesh Da mata bit kachukab gar tips Gishin ura მაგრამ არი ჰო არა გაგდა ფინკა არა გაგ ფლო არა გაგ თავი და არა გაგ შნო ამ shtëpës dhe është gjybëndzo Varso lohët së denë bojë mando Me, me, ka qemi bando Varë vërtej mu një hatër i hanzo Arë për në 真